Bonjour tout le monde. Euh, je m'appelle Clotaire Tim et je suis votre orateur de ce jour euh, sur le thème Comment monter un CV, euh, un curriculum vitae gagnant. voilà. Donc, généralement, nous posons beaucoup de questions. quant au monde du travail, nous nous posons beaucoup de questions parce qu'après avoir fait des études, après avoir terminé des formations professionnelles, euh, quand vient l'heure de, se présenter pour, demander un job, c'est toujours difficile, ce n'est pas toujours facile. quoi. Donc euh, cette formation, cette mini-formation, je n'appellerai pas ça formation, cet entretien, comme je dirais, c'est juste un entretien pour, pour vous favoriser les choses, pour aider la jeunesse euh, camerounaise ou africaine et, tous ceux que ça peut intéresser à, créer des CV et à se préparer pour, le, monde, pour le monde de l'emploi. Alors, euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous entretenir sur, en utilisant un, petit PowerPoint. Voilà. Et l'objectif, en fait, euh, de cette formation, euh, c'est que nous sachons, que nous apprenons, ou bien nous qui participons à cette formation en ligne, puissions euh, avoir une idée sur, euh, sur l'autoprésentation, aussi sur comment, comment préparer son CV, comment réaliser son CV, et aussi à la fin, hmm, comment se préparer à l'entretien d'embauche ou à un entretien quelconque. Euh, voilà. Donc, euh, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Le contenu de la formation, comme je disais, c'est l'auto présentation euh, quand je parle d'auto présentation ici, c'est dans plusieurs sens, dans différents sens. En fait, je me mets dans une situation où soit je vais demander de l'emploi, ou alors soit je vais présenter mon produit. Je suppose que je suis un un auto-entrepreneur et que je vais présenter mon produit. Donc, cette, présentation, cette auto-présentation, pardon, parlera donc de trois instances, de trois moments bien précis. Donc, avant la rencontre avec mon, autre interlocuteur, pendant la rencontre et après la rencontre. Donc, je commencerai par là et je finirai par euh, comment, comment développer son CV. Donc si vous me permettez, je vais, je vais, je vais entrer directement dans le vif, dans le vif du sujet. Généralement, euh, nous nous posons la question de savoir comment est-ce que je vais préparer une réunion, comment je vais préparer une rencontre. Qu'est-ce que je veux dire par là On nous appelle, nous avons envoyé notre CV, ou bien nous avons envoyé un document de projet ou un document d'offre, euh, l'offre de service dans une entreprise et on nous appelle euh, pour, pour, pour, nous dire voilà, demain nous avons rencontre dans une semaine. Très souvent, nous nous levons le matin du jour, nous préparons, nous partons sans, sans faire certaines choses préalables, sans passer par des étapes préalables qui nous permettraient, une fois pendant la réunion, d'être professionnels, de montrer que nous sommes professionnels. Donc pour ceci, je, je parle d'avant-meeting, cette présentation en anglais, excusez-moi, mais je vais, je, vais, je, vais la développer en français. Donc, avant la réunion, avant la rencontre avec votre interlocuteur, il faudrait vous assurer de l'heure, que l'heure est respectée. vous faudrait vous assurer que vous avez fixé l'heure. Et quand vous fixez l'heure, euh, comme chez nous <laughs> en, Afrique, au Cameroun, nous avons l'habitude de dire euh, l'heure africaine ou l'heure européenne Fixez l'heure et arrangez-vous d'être d'arriver à temps. Donc fixez l'heure, soyez sûr que vous avez la même heure, la même information avec votre interlocuteur. Alors, euh, essayez, essayez de ne, pas oublier certaines, certaines choses, certains aspects de, de, votre présentation ou bien de votre réunion. Essayez de faire une liste, une liste de tout ce que vous avez à, développer pendant, pendant, pendant, pendant la réunion. Essayez aussi, si c'est par exemple pour une offre d'emploi, essayons aussi de fouiller des informations, de lire, passer des nuits blanches à lire par rapport à cette entreprise, à lire par rapport à cette ONG, à lire par rapport à cette organisation, pour mieux comprendre. Parce que pendant, pendant votre rencontre, des choses vont sortir, des choses vont arriver, des moments vont arriver. il y aura un moment où, pardon, vous serez obligé de parler de l'entreprise comme si vous la connaissiez. Et ceci, c'est un, c'est un avantage pour, pour, vous si le partenaire trouve que vous avez déjà un intérêt particulier avant la rencontre à, son, entreprise. Voilà, essayez de choisir votre code vestimentaire aussi par, en fonction de, de l'entreprise. Par exemple, si vous allez, vous êtes au Cameroun, vous allez chez, chez MTN sans publicité, euh, ne portez pas de l'orange. Donc, essayez de, d'organiser votre code vestimentaire dans ce, dans, ce sens. Voilà. Avant d'arriver au meeting, mettez en tête que vous devez avoir votre téléphone éteint ou euh, sur, sur mode avion ou sur silence. Essayez aussi de préparer une version, même si vous l'avez envoyé par email ou je ne sais comment, essayez d'aller avec une version euh, imprimer du document, soit votre CV, soit la proposition de partenariat ou l'offre de service que, que, vous avez eu au préalable. Donc voilà tout ce que nous devons préparer pendant, pendant la rencontre, avant la rencontre s'il vous plaît. Et maintenant, au moment de, de la rencontre, pendant la rencontre même, qu'est-ce que nous devons faire Qu'est-ce que nous ne devons pas faire Alors, la première des choses, c'est de montrer vous savez ce que vous cherchez. La première des choses, c'est ça, montrer, montrer que vous savez ce que vous, ce que vous cherchez. N'allez pas tituber. Je vais, utiliser le n'allons pas parce que quand je dis n'allez pas, c'est comme si je m'excluais moi-même. Donc, n'allons pas tituber chez, chez, chez, le partenaire ou devant, de, de, devant un panel de sélection de candidats. Là, ça, ça, ça leur montre directement que vous ne savez pas, vous n'êtes pas confiant, vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne savez même pas votre valeur. Donc, soyez confiant, asseyez-vous confortablement, ne vous asseyez pas dans des positions bizarres, asseyez-vous comme un monsieur respectable, ne posez pas vos choses sur la table, c'est des choses qu'on ne dit pas souvent, ne posez pas votre espace personnel, posez votre sac tout à côté de vous, ne vous asseyez pas tant qu'on ne vous a pas demandé de vous asseoir, surtout pour un entretien d'embauche, donc voilà des attitudes que nous devons, nous devons, nous devons avoir pendant que nous allons, euh, pendant la, rencontre. Quoi. Maintenant, vous devez savoir sur vous-même. Vous devez savoir tout sur vous-même. Nous devons savoir tout sur nous-mêmes, pardon. Nous devons aussi savoir sur notre expérience, les formations que nous avons faites et surtout ce que nous avons fait et qui nous relationne directement avec l'offre d'emploi. Parce que nous n'allons pas parler d'une formation en, infirmerie ou en ingénierie quand on, est en train de parler d'une formation en eau et hydraulique ou d'une formation en je ne sais quoi. Donc, essayez de, déjà votre présentation, parler de ce que vous avez comme connaissance et expérience qui coïncide, qui correspond avec, avec l'offre en question. Donc, nous n'allons pas nous disperser. Et tout ça, c'est pendant la phase de préparation que nous avons déjà défini le carnaval de présentation. Et déjà, notre CV est modélisé en fonction de cette œuvre-là. Vous savez, les hommes, ils ont différents, ils ont différents, euh, euh, euh, différents diplômes, différentes connaissances dans différents domaines, différentes expériences et très, très souvent dans, pendant les offres, pendant les, les, les, candidatures, pendant euh, la recherche d'emploi, on ne fait pas une sélection. Donc on fout tout et devant le partenaire, on, se trouve un peu euh, dispersé. Donc arrangeons-nous un CV calqué au modèle de l'offre d'emploi. Donc nous allons dans nos expériences, nous cherchons ce qui correspond à ce poste et c'est ça que nous mettons dans notre CV et c'est de ce que nous allons parler pendant notre pendant notre entretien euh, euh, d'embauche. De même pour les autres des services, n'allons pas nous disperser, sachant ce que nous voulons offrir au partenaire et ce que nous attendons du partenaire. Voilà, en gros, hein, c'est de manière ramassée. Avec vos questions, on aura plus, euh, plus de réponses et plus d'édification. Après la réunion, ça c'est une phase que généralement nous oublions. Quand la réunion est finie ou bien quand l'entretien d'embauche est fini, nous nous en foutons, nous oublions, nous, rentrons chez nous et voilà, on attend. Non. Pendant que vous êtes en train de finir l'entretien, si vous pouvez essayer de fixer la date de la, du prochain rendez-vous. Ça, c'est pour euh, l'offre de service, c'est-à-dire pour une proposition de partenariat. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien d'embauche, généralement, on finit cet entretien-là à vous en nous demandant est-ce que nous avons des questions à poser Posons des questions. Posons des questions par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que, à leur, à opinion ou à leur pressentiment ou à ce qu'ils pensent de nous en tant que candidats aujourd'hui. Parce que c'est aussi une façon de s'évaluer et de pouvoir se préparer pour la prochaine, pour la prochaine candidature ou bien pour une candidature quelconque dans le futur. Vous savez, euh, ce n'est pas parce qu'on a fait un entretien d'embauche et qu'on a bien répondu aux questions qu'on va certainement avoir ce, ce, travail. Non. Généralement, pendant que nous finissons l'entretien, on a donc l'occasion, pas seulement de poser des questions sur l'entreprise et tout ça, ce que je vous conseille déjà de faire, mais on a aussi l'occasion de demander au panel de nous évaluer, de nous dire ce que nous avons fait de bien, ce que nous avons fait de mal, parce que ça nous aidera pour demain. Si nous avons échoué aujourd'hui, demain nous pourrons réussir, nous apprenons de nos erreurs. Et bien évidemment, quand nous finissons et que nous rentrons chez nous, il y a un aspect que nous négligeons généralement et qui est très bien. Envoyer un mail, un mail ou un message texte ou un WhatsApp pour remercier les personnes et pour leur dire, quel que soit malgré ou quelle que soit l'issue de ce processus, vous restez confiant que vous voulez une place, vous voulez cette place-là ou vous voulez une place dans leur entreprise parce qu'elles ont des valeurs que vous dépendez. Ça, c'est surtout si vous vous sentez à l'aise de travailler dans cette entreprise parce que parfois, vous pouvez finir l'entretien d'embauche, on vous appelle après pour vous offrir le travail, vous refusez parce que vous ne vous sentez pas à l'aise. Ça, ça dépend de vous. Donc voilà en gros euh, ce que j'avais à vous à présenter sur... Euh, à, partager pardon, sur l'auto-présentation. Euh, et voilà, donc euh, vous avez la préparation de, l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien. Les questions, les questions pourront nous permettre de, mieux vous édifier. Donc vous allez me permettre de passer directement dans euh, le thème du jour. <laughs> le thème du jour qui, qui parle de comment monter un, bon curriculum vitae. Curriculum vitae, c'est quoi d'abord ça, c'est la question que je me pose. J'étais surpris, je crois que c'était en 2012, parce que euh, je faisais cette même formation dans une institution à Bamenda, au Cameroun, et je posais la question des étudiants en, année, en troisième année médecine. Qu'est-ce qu'un CV et dans la salle, il y avait près de 30 participants et personne ne savait ce que c'est qu'un CV. J'étais un peu consterné, j'étais un peu surpris et j'étais un peu froid. Parce que des étudiants en troisième année de médecine qui ne savent pas ce que c'est qu'un CV et qui sont pratiquement à la fin de leur cursus, parce que je crois que c'était une école d'infirmerie, un truc comme ça, et qui ne savaient pas ce que c'est qu'un CV. Ça m'a un peu dérangé. Donc, aujourd'hui, je suppose que ceux qui me suivent ou ceux qui suivent cette vidéo après euh, sauront ce que c'est qu'un CV. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur la définition, mais je voudrais juste vous dire que le CV, en, en gros, c'est un résumé de votre vie. C'est un résumé de votre vie, beaucoup de vous professionnels. Je peux avoir un CV social, je peux avoir un CV professionnel, je peux avoir un CV, je peux, je peux, je peux, mais en matière d'embauche, d'emploi, quand on parle de CV, on parle d'un résumé de votre vie ou bien d'une image de ce que vous valez professionnellement. Quand on dit donc résumé, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que pour chaque offre d'emploi auquel je postule, je dois avoir un CV unique l'erreur numéro 1 que nous devons éviter, c'est d'avoir un CV général. Parce que je recherche un pousseur, je reçois le même CV. Je recherche un maçon, j'ai le même CV. Je recherche un agriculteur, j'ai le même CV je recherche un marketing, j'ai le même CV, je recherche un gestionnaire de projet, je recherche un ingénieur, je recherche un docteur. Je reçois le même CV. de la même personne, c'est ce que je voulais dire. Ça m'amène dans ma, dans ma cervelle mille et une questions, ça m'amène à poser mille et une questions. Alors, mot que nous ne devons pas faire, c'est d'avoir un CV général pour tout. Non pour chaque offre d'emploi, asseyons-nous, lisons l'offre, lisons l'offre, lisons les conditions. On veut, on veut quelqu'un qui a le BEPC ou quelqu'un qui a le bac ou la licence. Nous regardons dans notre profil. Est-ce que nous avons le diplôme requis Oui, c'est ça que nous mettons comme dernier diplôme. Parce que imaginez-vous, nous mettons le bac, alors que celui qui nous recrute, nous sommes au Cameroun même, en ce moment, alors que celui qui nous recrute n'a pas le BEPC. Pensez-vous qu'il va vous recruter si vous mettez dans votre CV BAC alors qu'il recherche des personnes qui ont le peu Pensez-vous que cette personne-là va vous recruter Non. Parce qu'il ben, pensera que vous êtes en train de lui voler déjà sa place. Si vous avez le BAC, ça veut dire que 4 ans, 5 ans de service, vous aurez des augmentations de grades, de niveaux et vous allez menacer son poste. Donc, il ne vous recrutera pas. Donc, essayons de mettre juste le nécessaire, ce dont on a besoin. Ne faisons pas laisser de tout épater le recruteur, non. Il y a des postes pour lesquels, quand on demande un curriculum vitae, vous pouvez faire un curriculum vitae où vous détaillez tout. Je parlerai des postes, par exemple, euh, des de section, chef service, directeur de ceci, c'est des cibles qui peuvent aller à 8-10 pages. Parce que là, on vous demande de détailler tout. Vous devez tout mettre. Et tout mettre en relation avec le poste recherché. Pas faire un photo, pas faire une poubelle de CV, non. Mais là, nous devons mettre tout. Donc, taillons notre CV, organisons notre CV en fonction de l'offre d'emploi. Alors, quels sont les éléments qui doivent entrer dans un CV vous avez devant vous les éléments, les informations personnelles. Ce que vous devez barrer, c'est des informations que moi je juge non nécessaires parce que euh, l'adresse de l'endroit où vous avez fréquenté, votre date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité. Des gens le mettent, des gens mettent cela dans le CV mais pour moi, ce n'est pas important. Pour moi, ce n'est pas important. Là, j'ajoute quelque chose que j'avais oublié. Donc, nous devons faire figurer sur notre CV notre nom, nom et prénom, notre adresse, notre numéro de téléphone, notre email. c'est un genre d'ajouter euh, d'ajouter la photo, mais pour ceux des Camerounais qui travaillent dans les sphères internationales ou pour ceux qui travaillent par exemple dans les pays développés, ils vont se rendre bien compte que le, racisme existe partout. Alors quand vous envoyez un CV dans une entreprise où celui qui recrute ou bien le responsable des ressources humaines, c'est un raciste, il ne va pas dire devant les télé qu'il est raciste. Non. Dès qu'il voit votre photo, il voit que vous êtes d'une autre couleur, alors, il met, votre votre CV dans la poubelle. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est de mettre, parfois même au lieu des noms, mettre le numéro de carte d'identité nationale. Bon, au Cameroun, c'est mieux de mettre le nom, ou en Afrique, c'est mieux de mettre le nom. Je conseille de mettre le nom, je conseille de mettre la photo en Afrique. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, comme dans les pays développés, je leur conseille de ne pas mettre euh, euh, euh, ni la photo, ni la nationalité, ni le lieu de naissance, ni la date de naissance. Juste euh, le, numéro de carte d'identité nationale, de carte de séjour pour, pour, ceux-là, l'adresse, le téléphone et l'email, c'est suffisant. Là, ça permettra aux recruteurs, même s'il est raciste, de vous recruter ou bien de vous appeler pour un entretien d'embauche parce que ça, c'est l'objectif d'envoyer le CV, obtenir un entretien d'embauche. Donc, ça, ça permettra à cette personne-là de vous sélectionner ou bien de vous sélectionner pour l'entretien, pas sur la base de votre race, mais sur la base de ce qu'il a vu dans le CV et qu'il a vu que ça correspond au, profil recherché. Maintenant, ils seront surpris de voir que pour ce CV, c'est un mois qui arrive. Ben là, ça voudrait dire que le mois là, il, vaut quelque chose. a priori, comme les informations personnelles sont au début du CV, ben, quand vous envoyez euh, votre, CV et qu'on voit une grosse tête noire comme la mienne, voilà, on vous écarte même sans regarder si vous, vous correspondez au profil et très souvent vous, correspondez au profil où vous avez même l'expérience recherchée, mais on ne vous sélectionne pas sur cette base-là. Donc, photo, nationalité, je vous conseille de l'enlever. Voilà. Mais en fonction de la boîte ou de l'entreprise ou de l'organisation où vous voulez envoyer votre CV, vous pouvez vous-même juger s'il faut, oui ou non, mettre la photo. Voilà. Donc voilà ce que je, voudrais dire par rapport à, l'information personnelle. Alors nous passons de l'information personnelle. Ça, ce n'est pas un mode chronologique, je reviendrai dessus. Nous passons de l'information personnelle à l'information sur notre niveau éducatif. Alors le conseil que je vais donner ici, c'est que essayons au maximum de mettre, de, de, surcharger le CV en fait, parce que nous, nous avons beaucoup, nous avons beaucoup de formations, je reconnais. Et très souvent, on a tendance à tout mettre. Non. Je dirais quoi Si vous avez une licence, ça ne sert à rien de mettre baccalauréat. Donc, nous mettons juste la date. Donc, si, c'est si vous voyez bien que si c'est une formation en cours, vous avez commencé quand jusqu'à présent, vous mettez l'institution, vous mettez euh, la formation que vous êtes en train de suivre, si c'est une licence bachelor, c'est licence en anglais, si c'est une licence, vous mettez, si c'est un master, vous mettez, vous mettez le sujet du master, master en sociologie de développement, master en sociologie de la santé, master ou ingénierie, cycle ingénieur en ceci, et vous mettez, si vous avez fini la formation, vous mettez votre ponctuation, c'est aussi, aussi préférable, vous pouvez le mettre ou non, ou alors vous mettez un, listing, vous faites un listing ici des différentes matières que vous avez apprises, que vous avez apprises, voilà. Alors, juste en dessous, et l'ordre doit être euh, chronologiquement descendant, ça veut dire quoi La formation la plus récente en haut, et lorsque je descends, je vois la formation d'avant, ainsi de suite. Ça veut dire quoi Si vous avez fait une formation en 2000, nous en 2017, vous mettez 2017, la prochaine formation que vous aurez fait en 2016 ou en 2015, vous mettez 2015, et j'en jamais l'inverse. Parce que nous commençons, c'est mieux de commencer à lire par la dernière formation que de finir par la dernière formation que vous avez reçue. Ça, ça donne un visuel beaucoup plus attrayant, beaucoup plus attractif. Et ça permet directement à celui qui lit de se, de se fixer sur votre dernière formation, qui certainement est la dernière formation, est la formation requise sur l'offre d'emploi. Donc jamais le contraire. C'est vrai que d'autres personnes vont, vous conseiller de mettre de manière euh, euh, ascendante, bon, descendante, ascendante, je ne sais plus, mais la première formation doit être, la dernière formation reçue doit être au top, en haut. De même comme quand nous allons aller sur l'expérience, stage et expérience professionnelle, la dernière expérience, l'expérience que vous avez récemment terminée doit être en haut et les autres doivent suivre. Exactement comme ça. Voilà. Et après l'expérience, nous allons euh, les autres activités comme le volontariat, toute activité qui, qui n'entrait pas directement dans les compétences professionnelles. Par exemple, vous avez fait de volontariat dans une organisation, ainsi de suite, ou bien vous, vous participez dans une association de lutte contre le sida, le VIH-sida comme volontaire, ou vous avez eu une expérience dans une association estudiantine, par exemple, vous mettez ici dans les activités spa volontariat. Vous pouvez mettre ici totalement le titre volontariat. Nous, verrons un peu plus loin dans, dans CV. Alors n'oubliez pas que vous devez aussi mettre, euh, ajouter dans votre CV des informations sur les langues que vous parlez. Le plus de langues vous parlez parce que les entreprises aujourd'hui recherchent aussi du personnel bilingue, multilingue, je, je dirais. Donc, vous mettez la première langue qui pour les francophones au Cameroun euh, la langue maternelle, comme la langue maternelle après l'anglais. Si vous avez fait un certain test comme le TOEFL en anglais, vous mettez avec le score. Si vous avez fait, l'allemand, par exemple, vous avez le ZIDA, vous mettez le score. Si vous avez fait l'espagnol, si vous avez fait l'italien, vous listez toutes les langues que vous parlez avec le niveau que vous avez en ces langues-là. Ça permet donc aux, aux recruteurs de mieux se fixer et ça vous permet de je disais donc, ça permet aux, recruteurs de mieux se fixer sur problème technique, hein, ça permet aux recruteurs de mieux se fixer sur, votre compétence linguistique et très souvent vous avez un avantage parce que vous arrivez à un, entretien où vous envoyez votre CV pour un poste où on recherche un certain type de personnes et vous arrivez euh, à constater que c'est votre niveau de langue, c'est le nombre, la quantité ou le nombre de langues que vous parlez qui vous permet de vous démarquer. Juste ça, parfois on néglige, mais c'est vrai. Voilà. Bon, après euh, les langues, nous avons euh, les hobbies. On, appelle ça hobby. Donc, lecture, sport, musique. En fait, si vous avez des hobbies particuliers, parce que l'entreprise, ça l'intéresse aussi, Maintenant, j'ai oublié euh, un aspect ici, les références. En euh, huitième point, vous avoir les références. Donc, euh, les références, c'est quoi C'est des personnes référentes chez qui vous avez travaillé. Vous avez fini certes de travailler avec eux, mais c'est des personnes qui peuvent continuer de vous recommander. Ou alors, c'est des personnes qui peuvent certifier de, ce que vous avez, de ce que vous avez fait. Donc, très souvent, quand vous finissez un emploi, ne quittez pas cet emploi en étant en un mauvais accord, en désaccord avec votre boss, parce qu'il pourra vous connaître, vous le lister quelque part, et dès qu'on demande son contact, et, et, et, et euh, qu'on lui, envoie un mail ou un texto ou qu'on l'appelle, personne ce il vous descend. Il, il, dira à votre nouvel employeur comment vous étiez mauvais et comment vous n'étiez pas un très bon travailleur. Donc, gardez le bon contact, la bonne relation avec votre employeur. Mais vous savez, nous sommes en Afrique, ce n'est pas toujours facile de quitter des entreprises. Dans une, d'une entreprise en une autre, ce n'est pas toujours chose facile parce que, bon, euh, avec les crises de jalousie, les bourses n'aiment pas souvent, euh, par exemple, ne serait-ce que nous délivrer de ces cas de travail, ou même ne serait-ce que nous faire mettre de recommandation, mais il y en a, il y en a, il y en a euh, qu'on rencontre et qui sont vraiment ouverts et tout. Donc, essayons de garder le maximum de bonnes relations possibles parce que euh, même si nous partons après deux ans, celui-là peut revenir à de meilleurs sentiments et, voilà, et, nous, assister lorsqu'on aura besoin de lui. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire Nous allons euh, regarder, nous allons regarder, nous allons regarder euh, un, un modèle de série euh, c'est un modèle que j'aime bien, qui est arrivé avec, euh, avec Word, avec Word 2016 je crois, pour la version que j'ai. Je l'ai bien aimé par sa structuration et j'ai je voulu partager cela avec vous. Comment est-ce que je retrouve ça Voilà. Euh, je dois retrouver. Ok. C'est ici. La technologie est en train de me jouer. Euh. Ok. C'est bon. Voilà, je vais me cacher. Hein. Voilà. voilà donc euh, un modèle de très très très simple. C'est une page. Et vous pouvez en faire autant. C'est une page très simple que j'ai que j'ai aimé et que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, C'est simple, c'est un Word. Ça veut dire que après cette formation, ceux qui sont inscrits dans le groupe WhatsApp ou ceux qui en font la demande, je pourrais partager avec eux. Ou alors ceux qui ont Office 2016, je crois, dès que vous cliquez sur Nouveau document, apparaîtra ce, modèle, tout simplement. Donc, vous n'aurez pas, besoin de le télécharger. Donc, c'est très simple. Vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de rajouter votre photo. Non, vous n'êtes pas obligé de rajouter la photo. Mais vous pouvez mettre une photo quelque part là. C'est très simple. Vous pouvez mettre une photo quelque part là. Tout simplement en, cliquant ici, insérer. Et plus tard en choisissant euh, image. Voilà, euh, la technologie, la machine est un peu lente. Et voilà, en choisissant image, et vous pourrez prendre votre photo dans votre ordinateur et l'insérer. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'information que nous allons décortiquer sur ce CV. Donc ici, vous changez ceci en mettant votre nom. Je vais essayer hein, avec le mien. Voilà. Donc vous changez tout simplement en mettant votre nom. Et par la suite, vous avez votre email ici. Donc, tout simplement, vous voyez que c'est très facile. C'est déjà monté. Vous n'avez rien d'autre à faire. Après, vous montez ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Euh, mon téléphone, l'indicatif toujours du pays, parce que ça dépend, comme je disais, où vous allez envoyer le CV. Si c'est un CV pour le Cameroun, vous enlevez l'indicatif. Si c'est un CV pour des instances, euh, des instances internationales, vous mettez l'indicatif. Vous mettez votre numéro de téléphone. Ainsi, tout simplement, si vous avez un compte LinkedIn, vous le mettez parce que c'est un réseau professionnel. Vous pouvez mettre votre lien sur votre page Facebook, si vous avez un site web, ainsi de suite. Ou alors, si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez l'enlever. Moi, je peux mettre mon site web pour raison de formation. Vous voyez Et Vous pouvez diminuer la police en venant là, sélection, vous venez là, vous diminuez la police pour que ça entre. Voilà. Maintenant, votre objectif, c'est quoi L'objectif de votre série, c'est quoi Retenez que ceci en anglais, ça veut dire que vous pouvez changer en français. Voilà. Mon objectif, c'est quoi Vous allez écrire votre objectif ici. Euh, travailler comme marketiste ou bien comme communicateur, agent, de agent communicateur, comme responsable de communication dans une organisation internationale, dans une entreprise de renommée internationale. Quelles sont les aptitudes que vous avez C'est ici où vous allez mettre vos aptitudes de leadership, gestion d'équipe, gestion du temps, euh, tout ce que vous listez ici. Utilisez un langage propice, un langage propre pas, du jargon comme ça se précise ici. Vous pouvez ajouter autre chose, hein. vous pouvez ajouter autre chose ici, comme la langue que vous parlez, en faisant juste du copier. Vous descendez là, vous faites coller, par exemple. Vous voyez c'est un peu ça. En faisant du copier-coller, de vous. Vous pouvez faire comme ça. Donc voilà. Vous allez gérer la technologie comme vous pouvez. Voilà. Et de l'autre côté, ce qui est le plus important, c'est ceci. L'expérience. Tout à l'heure, je vous ai dit dans ma présentation de ne pas suivre de manière carrée ce que, ce que j'ai utilisé parce que en fonction de certains offres d'emploi, et de manière générale, en fait, je vais vous le, je veux, je veux vous le dire de manière générale. De manière générale, il faut toujours commencer par l'expérience que vous avez, l'expérience professionnelle, parce que c'est plus important votre expérience dans l'offre d'emploi. On a besoin de quelqu'un qui a ceci, ceci, ceci. C'est plus important de voir votre expérience professionnelle et de pouvoir établir combien d'années d'expérience professionnelle vous avez. Pour un job, où on demande deux ans d'expérience, si directement quand moi je prends votre CV, en tant que recruteur, je vois que vous avez 8 années d'expérience, je commence à me poser la question, voilà, probablement un candidat. Et maintenant, je lis votre expérience. Mais pour cette expérience, quel niveau éducatif vous avez eu Alors, je tombe sur le niveau éducatif où je mets le liste. comme je dis, si ça ne suffit pas, si les cas sont petits, vous copiez, vous faites entrez à la ligne, vous collez et vous avez plus de cases. De même pour l'expérience professionnelle, vous copiez, vous collez, vous faites entrer, vous avez plus de cases et votre CV aura peut-être deux pages. Donc, voilà, niveau éducatif, comme j'ai dit, pour l'expérience professionnelle, le plus récent en haut, et je descends vers les plus, vers les plus anciens. De même pour l'éducation le niveau scolaire, le niveau éducatif le dernier en haut et les plus lointains en bas. Maintenant, je vous ai parlé de l'expérience de volontariat. Si vous avez fait du volontariat, vous pouvez le changer ici, parce que ici c'est un peu n'importe quoi. Vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez copier et vous mettez. Parce que quelque part, l'expérience de volontariat aussi, c'est quelque chose de très important et ça frise même l'expérience professionnelle. Euh, je dirais comme ça, euh, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on apprend en faisant du volontariat. Et euh, c'est un, instant très important de notre vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez dans une, dans une ONG ou dans une organisation dans une association qui fait dans le social, bien évidemment, et vous dites, je voudrais être volontaire. On vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous dites, en fait, je ne sais rien faire. En réalité, vous avez une formation, vous avez des connaissances, vous avez une expérience de vie qui peut être mise à contribution pour votre expérience de volontariat et qui peut vous aider, qui peut vous aider même à vous développer en tant que volontaire, mais beaucoup plus professionnellement. Je prends une ONG dans laquelle vous allez travailler sur un projet. Et ce projet parle de la sensibilisation dans les écoles. D'un côté, il vous, faut, monter le plan de sensibilisation, il vous faut monter le projet de sensibilisation. Ça, ça vous permet déjà d'avoir une idée de comment on monte les projets, en termes de montage de projets. Ensuite, il faut écrire, il faut rédiger des lettres administratives parce qu'il vous faut chercher des partenaires pour vous supporter pour la sensibilisation. Qu'est-ce que vous faites Vous rédigez des lettres, vous rédigez un document marketing, et après, vous envoyez ces lettres, vous partez déposer ces lettres, vous appelez ces entreprises pour qu'elles aient rendez-vous. Vous vous rappelez au début de cette formation, je vous ai dit préparation, euh, self-présentation, avant, pendant et après. Vous calez rendez-vous avec ces entreprises et vous partez présenter le projet. L'entreprise accepte de vous aider. Qu'est-ce que vous, vous venez de faire Vous venez de faire un peu de la gestion administrative, un peu du marketing. Maintenant, arrive le jour du projet vous partez sur le terrain, vous suivez une formation des pays éducateurs sur la sensibilisation sur le VIH-Sida. Et après, vous allez partir dans une école dans les écoles, dans une série d'écoles pour présenter euh, ce que vous avez appris, pour parler du VIH-Sida aux gens. Vous devenez paix éducateur, en même temps formateur en, en santé de reproduction. Qu'est-ce que vous avez appris Après le projet, vous finissez le projet, vous rédigez un rapport. Pendant le projet, vous avez reçu des financements, du matériel. Ça veut dire que vous faites aussi de la gestion logistique. Les financements que vous avez reçus, vous faites de la gestion financière. À la fin d'un projet qui dure six mois, vous vous retrouvez en train de faire montage, gestion de projet, recherche de partenaires donc fundraising, après reporting, après formation sur le terrain. Mais vous voyez qu'en six mois, vous avez appris de tout dans un seul projet. Imaginez-vous donc que dans la, même organisation, vous êtes volontaire et vous travaillez sur quatre projets différents et que vous faites le volontariat pendant un an. Mais je vous assure que cette colonne, cette colonne sera remplie et tellement remplie que après deux ans de volontariat, vous allez vous sentir plein, plein d'expériences à partager, plein d'expériences à mettre quelque part et le meilleur endroit c'est dans votre CV. C'est de capitaliser sur cette expérience de volontariat parce que les entreprises recherchent aussi ça. Les entreprises recherchent aussi des travailleurs qui ont un penchant social parce que vous voyez, les entreprises développent de plus en plus euh, le volet euh, RSE, responsabilité sociale des entreprises, et ça permet à ces, recruteurs de savoir que si on a un homme, si on a un employé qui a déjà travaillé dans ce genre de projet, pendant nos activités de RSE, on ne va plus recruter le personnel, on va capitaliser sur la ressource humaine que nous avons déjà. Bien, voilà ainsi euh, terminé euh, ma présentation d'aujourd'hui sur, comment réaliser un CV gagnant. Euh, je remercie les quatre ou cinq personnes qui ont été en ligne et qui suivaient ceci. Euh, je vous remercie de votre participation et le groupe WhatsApp, il est resté ouvert. Je m'en vais lire comme ça quelques questions. Euh, bien, il y a eu des problèmes pour accéder à la vidéo. Voilà, nous aurons la vidéo après la formation, bien évidemment. Euh, voilà, la connexion est mauvaise au Cameroun, je suis désolé. Mais vous aurez la vidéo dans le groupe WhatsApp. Donc, euh, je vous remercie pour votre participation. Et voilà, si vous avez des questions, ne manquez pas à nous contacter euh, par email. En bas de cette vidéo apparaîtra euh, l'email. Et, voilà, bonne chance dans la recherche d'emploi, bonne chance dans, tous vos projets. Joyeux Noël et bonne année 2018.